カイラです皆さんこんにちはイエイ見た私の新しい髪素敵でしょこうだったらもっとイタリアン人っぽいんじゃないかなって思ってたんだけどイタリア人髪がピンクってありえないですよねありえない私しかいないん <laughs> でイエイで今日はイタリア的な動画を撮りたいと思いますじゃじゃーんパスタはまた食べていただきますめっちゃダイエット中なのにパスタを食べてしまったらさ 遅刻だって思ってでもイタリア人としてパスタ食べるの超大好きだから今回はねペペロンチーノパスタを選びましたなぜというとあの自分の実家はねペペロンチーノを作ってますよペペロンチーノオイルでそのペペロンチーノオイルはだいたいいつもパスタとか肉で使うものなんですけど1回だけが日本のペペロンチーノパスタを食べたんだけど 全然違うなんだよわさびかよって思ってなんかおななんでこんなに違うので見た目だけだとやばいこれうちやばいよ何が入ってるまこれサラミえー、これさサラミかよこれなんでサラミが入ってんのこれはベーコンなんでベーコンが入ってんのみたいでこれはソーセージもうぜなんかペペロンチラパスタなのに3つとも全然違うじゃん全然違う全然違うおいおいおい ペペロンチーノは唐辛子という意味ですよもともとイタリア的なはどんなものかすごくシンプルでペペロンチーノが入ってるだけですよでそのペペロンチーノがすげえしっかり味もしてるしそのオリーブオイルと一緒でそういうペペロンチーノパスタを作るんですよねでににんにくとかちょっと入ってるんだけどなんでソーセージとか入ってるのかちょちょっと意味わかんないですよね実はそれそれそれだけは、うん さんのビッグ化した、えーと、このファミリーマートに行きたいと思います見た目はなちょっとなおいしい、うん、うんなんでほれん草が入ってんのこっち <laughs> あうん見た目はちょっと微妙かもしれないけどもしかして なんか別にそんなに悪いわけではないかよしいただきますイタリア語だとボンアペティトうんおいしいおいしいうんベーコンの味じゃんこれうん あのね全然美味しいんだけどペペロンチーノじゃねえよねこれなんかどこペペロンチーノなのペペロンチーノ全然味はしてないちょっと待って全然辛口ではないこれ甘いぐらいんだもんでちょっと一番赤みがちょっとだけ赤みが合ってるもももう一度してみますお んだけどオリーブオイルとベーコンしか味がしてない個人的にはねなんかペペロンチーノが入ってるんだけどペペロンチーノはね辛いその辛いは感じないと弱いということですよねなんかたくさんパスタを食べたいとかまあペペロンチーノの味がどうでもいいって思ってる人が絶対こっちがすげえ満足になるなんですけどペペロンチーノはちょっとねもう次に行こうかなって思う スがね新しい新しい新品です新品って言うんだっけこれ新新発新新売新発売新売新発売 <laughs> よしローソンのペペロンチーノにいただきますあーおーうん匂いからちょっとペペロンチーノな感じするんですねよしいただきます うんうんうんうんこれうまいねうんペペロンチーノ感じた辛くないけどねそこまで辛くないなんか優しい味なんですけどすごくオイリーブオイルとペペロンチーノの味がしてますおさすが新品だね新品だっけ新新新発売 パスタやっぱりうまいねもう毎日食べたいというかもうイタリアは毎日ぐらいパスタ食べるよソーセージはちょっとあれねなんかちょっと飾りみたいんだけどでもパスタ自体はすっごく美味しいです大盛りなんですけどちょっと大盛りのサイズがしてないですねなでもちょうどいいかなって思うランチとかの時に本当うまいなって思うよしこれはうんうん85点かなうんうんうんうん <laughs> ちょっとベーコンも食べてみたいと思いますベーコン食べるうんあでもロシュットっぽいねこれ美味しいねこれが一番ちょっとイタリアの雰囲気は出してる気がするソーセージもね、ソーセージ、なんでソーセージなのこれ。日本いねよくソーセージが好きよねって思 油が <laughs> でもうまいうまいやっぱりもう全部食べたくなっちゃうわこれこれが一番食べたくなる美味しいボニッシモ最後にセブンイレブンを食べてみたいと思いますこれはねもう見た目からもすぐ分かるんだけどベーコンハンドやんベーコンベーコンパスリゲールよねこれベーコンばっかりでもそなんかそのオリガノ この緑のやつが折りがなっているんだねイタリア語でで結構多いからまあしっかり味がとってるんじゃないかなって思いますで結構ニンニクが強そうみたいですよし s だっておおえでも <laughs> ベーカンの匂いしてるあでもすごいねこれ太いねこのスパゲッティはうんいただきます ね。なんか、ペペロンチーノ感じないね。全く感じない。なんか今めっちゃ悲しくなった。なんで感じないの <laughs> えー、なんか、ベーコンか。うん。ベコンはうまい。超うまい。超うまいけど、ペペロンチーノといったら、 一番ペペロンチーノ感じないってな感じ気がするちょっとね下はどうかなうんやばいこれはベーコンと食べたらめちゃめちゃ美味しいでベーコンは ペペロンチーノの味してるしちょっとカリカリな感じにしてるからほんとマジで美味しいと思うけどパスタ自体がちょっと味がないっていうかすごく優しい味するんだけどただねベーコンはペペロンチーノパスタ普段入ってない <laughs> 入ってないよ美味しいからねこれうんで大盛りだからもうボリュームがやばいこれはいじゃあランキングに行きたいと思います よし自分のランキングがこれローソンの新しいパスタが1番もう今回1番からになりましたイェイで2番目はちょっとね難しかったんだけどやっぱりベーコンの美味しさといえばこれがいいと 残念なんですけどちょっと感じなかったのものが一番これだったんですよねいやペペロンチーノとちょっと違うなんか違うパスタってな感じするんですよねってな感じ最後のイチゴチももう一回食べてみたいと思いますいやばいやただパスタ食べたいでしょって、うん、ただパスタを食べたいよねとうんこれはペペロンチーノパスタの違いこれはベーコンの美味しさ うんうんうんうんうんママ8570そうん悪くないけどねうん、新しいンチーノと違うねうん65あっ いうことで1番のパスはローソンでしたイエーイやっぱりねきっと毎日パスタを食べる人間だからそういうなんかすぐ感じるんですよねあペペロンチの味しないとかすごく強いとかただ全部辛くない本当のペペロンチのパスタは超マジがすごく辛いそのペペロンチーノ本物が自分の実家にあの育てるんだけど本当真っ赤だよ真っ赤 だけ押したら <laughs> なんかもうドラムみたいがもうファイヤーが出てくるんですよだからほんと少しだけをパックしてオリーブとオリガノをかけたらすごく美味しいバランスになるんですよねだからほんと少ない素材が少ないけどこれはねちょっと甘いとなんか美味しい感じするんだけど本当のポテナッのパスタホット 違うんですね皆さんはもう部分酒も食べたんですかえ次は何のパスタとか何のシリーズにぜひコメントしてくださいあとはいいねしてもらってチャンネルを登録をお願いしますまた次のレビューをもう慣れてるからすごく今自分のイタリアでイタリアの本プの味を言いたいと思いますだから次も頑張りますよろしくお願いしますチャオ